求生者们，大家好！今天来讲什么是灵敏度。灵敏度分为四个部分：一、自由镜头灵敏度，在人物转动视角的时候，能够清楚观察周围敌情，或是一百八十度转身看到背后的敌人，所以灵敏度不能调得太高哦。二、镜头灵敏度主要用于观察瞄准，当你开镜后上下左右移动，可以马上瞄准到敌人的位置。例如，敌人开车经过。 你开镜后能够跟着敌人的车子走，所以只要调整到适合自己的速度就可以了。今天教的都学会了吗？不要忘记还有另外两个部分哦。我们下期见，拜拜。